Euh, ciao, ça s'entraîne numéro. La bonne nuit, à, très bientôt. Ouais, t'as gagné pratiquement une licence, ouais, on fait peu 35-40 sur certaines syllabes, donc il n'y a vraiment pas, <laughs> il y a vraiment pas de, de soucis. Allez, bonne nuit à tous les deux. Ciao, ciao. Ciao, bonne nuit, messieurs, à bientôt. Salut, euh, Pascal, salut, Philippe, euh, c'est votre numéro. Берегово. Это приятно, как это самое самое, градус не можно сходить глянуть, но я так приятно скажу, дождя сейчас нет у нас, солнышко было, вот, но с утра, да, с, с утра погода так где-то плюс, э, а плюс 8, вот так вот примерно утром, да, ну днем где-то до 18 тепла днем, а к вечеру пасмурно немножко стало, э, в общем-то, ну вот так вот максимально 18 градусов, а, сухо. Thank you. tot zo'n vervanging. C'est un secret dat eh, de herfst voor de jeugd is dat daar raam. Dat is een